حملة أنا زيدا هو هاشتاج أطلقوه مجموعة متاع نساء في تويتر وفي الفيسبوك واحنا استعملناه في مجموعه فيسبوكيه مسكره groupe Facebook fermé بعد اللي صار للطفله ضحيه التحرش آه، من السيد زهير مخلوف اللي هو الفائز مبدئيا في الانتخابات التشريعيه على دائره آه، نابل بعد قضيه التحرش هذايا قلنا علاش ما نعملوش مجموعه دعم باش يكونوا فيها نساء يحكيوا على التحرش الجنسي اللي قاعدين آه، يتعرضوا له بالنسبه لنا خاطرنا بحكم ال accompagnement اللي عملناه للطفله من اول نهار اللي وين تعرضوا الصور وكل بالنسبه لنا الملف هو ملف ملف تحرش جنسي في جميع اركان الجريمه الجنسيه بصفه عامه والتحرش donc بالنسبه لنا الملف هذايا ملف يعني في برشا معطيات يمكن مانيش باش نقول عليها تويكا خاطر قريبا باش هو قدام القضاء تو الملف والتحقيق جاري لكن انا ناكد انه فما قضيه تحرش جنسي احنا عملنا الجروب جروب نهار الاثنين اول نهار اللي كانت فيه المحكمه اللي مثلت فيه الفتاه هذيا التلميذه ضحيه التحرش قدام المحكمة صحبة السيد زهير المخلوف المتهم في القضية كي رجعنا من نابل لتونس عملنا ال groupe هذايا فيسبوك تو في ظرف أسبوع في أكثر من 11000 شخص في النهار يمكن يجينا أكثر من 100 تيمونياج وساعات ما نخلطوش باش نحطوهم الكل وتو في الانبوكس نتاعنا عندنا مئات ومئات يعني les témoignages اللي موجودين وقاعدين بشويه بشويه نحطوا فيهم في في المجموعه هذه اكيد احنا الحاجه اللي باهيه في ال groupe هذا ما فماش لا اسماء الاشخاص العباد juste تحكي القصه نتاعها والعنف والتحرش اللي آه، تعرضت له يعني ما فماش لا اتهام الاشخاص لا ذكر اسماء juste يحكيوا حكاياتهم والتحرش اللي اللي, اللي تعرضوا له وهما يختاروا est-ce que يحبوا رواحهم يحطوا اسمهم والا يبعثوا للانبوكس وحاجه اخرى اللي احنا لي زادمين نتاع ال groupe اون يعني on approuve les publications ما نخليوش كل شيء يتحط آه، في ال groupe. donc اي حاجه فيها اسماء اشخاص والا تشهير باشخاص ما نحطوهاش في في المجموعه دوك اكثر القصص حتى اللي حكيوا على قصص نتاعهم حكيوا عليهم انونيما يعني احنا بالنسبه في ال groupe عاملين une charte انه هم يختاروا يعني مادام الشخص انه اختار باش يحط آه، اسمه يعني آه، هو يتحمل المسؤوليه انه يختار باش يحط اسمه خاطر عنده هو الاختيار ما بين انه يبعث inbox وما غير انه يحط آه، يحط اسمه وكما قلت لك خاطر في اغلب الروايات ولا les témoignages اللي موجودين في ال groupe ما فماش اسماء الاشخاص اللي حسيناهم اللي هما العباد هذوما حبوا يكسروا حاجز الصمت انا تعرضت لتحرش من انا باش نحكي عليه حتى كان ما نذكروش الشخص هذاك اما نحب نقول لي انا توا ما عادش ان تابو بالنسبه لي انا وانا قادره باش نحكي في groupe فيه 11 11000 انسان و j'assume يعني الكتيبه اللي باش نكتبها والقصه نتاعي اني انا باش نسمح نسمحها للعباد الكليكا وهذا حاجه مهمه جدا وانا نظهر لي بدايه جديده على خاطر ما بين انا قابلت واحده من آه، اللي تعرضوا للتحرش واللي هي كانت آه، ضحيه اللي هي قالت لي من الاول انا ما كنتش باش نحط القصه نتاعي وما كنتش باش نحكي mais قالت لي من بعد فهمت اللي انا مانيش وحدي اللي فما الاف والاف وهذاك يمكن اللي شجع برشا عباد اخرين انهم يتكلموا زاده ما تخيلش راهو groupe Facebook يعني فهمي مش معناها راهو مكان safe على الاخر للعباد لكن احنا comme des admins في المجموعه هذيا نحاولوا le maximum le maximum نخرجوهم العباد هذوما نفسخوا les commentaires اللي ما يحترموش العباد العباد اللي ماهمش سوليدير خاطر هو سيت ان جروب دو سوليداريتي اوسي ما بين الضحايا زاده donc نحاولوا le maximum انه نخليوها البارتي السيف نتاع ال groupe انه نخرجوا كل يد un prédateur un agresseur انه هو يعمل كابتشور ايكرون دونك نحاولوا نخرجوهم من ال groupe. on gère le groupe هذايا بالنسبه للنساء هذوما ولا الاشخاص اللي حطوا القصص نتاعهم راهو مش بالضروره يحبوا يرفعوا قضايا مش بالضروره يحبوا توجيه انا نرى اهم حاجه خلقناها هي كسر حاجز الصمت من بعد اللي في حاجه انه باش يقدم قضيه والا حاجته بتوجيه قانوني والا بدعم نفسي هو اللي يتصل بنا واحنا قاعدين نعملوا لهم في توجيه الاشخاص هذوما دا يغرينا برشا محامين في في المجموعه تطوعوا للقضايا هذوما فما برشا زاد des psychologues كلمونا يحبوا يقولوا لنا c'est très important راهم الضحايا هذوما يعملوا un suivi psychologique وكل donc اي واحد يطلب الدعم واي ضحيه تطلب الدعم احنا حاضرين للتوجيه للمراكز الدعم هذوما القانوني والا النفسي لكن انا نرى اهم حاجه بالنسبه اللي كانت في ال groupe انه العباد يكسروا حاجه الصمت خاطر كان واحد عنده قصه عندها خمس 15 سنه و20 سنه ولا صارت له في طفولته وقت اللي عمره خمس سنين ست سنين وتوا انه قادر لاول مره في حياته انه يحكيها هذه حاجه مهمه جدا زاده اختيارنا انه يكون ولاد في المجموعه c'est un choix قاعده نخمو فيه بالكدا نحط ولاد ولا باش يقعد un groupe نتاع نساء مسكرين يحكيو في نفس مشاكلهم يحكيو في نفس الحكايات قلنا اول حاجه انه يكون فيه رجال اول حاجه لازمنا نحسوا هالرجال اللي موجودين معنا في المجتمع في الخطوره نتاع ال harcèlement اللي قاعدين يتعرضوا له انساء يعني انا نعرف برشا شكون من اصدقائي يعني لا علاقه بالموضوع كي دخلوا لل groupe هذايا يعني قمنا بتحسيس وسونسيبيليزاسيون للاولاد انه هما ينجم يكون هم في بالوش بروحه راهو ان ارسولور في بالو خاطر هذوك في, في العادات نتاعو انه يتحرش بطفله حاجه normale c'est une banalisation totale حتى ال harcèlement sexuel mais aussi قبلنا شهادات نتاع رجال خاطر نجموا نكونوا نساء ورجال الضحايا نتاع العنف هذايا يمكن زاد رينا برشا من ال community LGBT اللي هما زاد حطوا les témoignages نتاعهم وعلى نوعيه العنف اللي قاعدين يتعرضوا له على خاطر l'orientation sexuelle نتاعهم زاد نجم تكون راهم حتى العباد باش يتعاطفوا معاهم باش يعرف اللي انت نهار تكون عندك orientation sexuelle تتعرض على خاطرها للعنف هذاك الكل وتدمر حياه شخص كامل donc انا تظهر لي سيت اون فورم دو سونسيبيليزاسيون اوسي للي زارسولور ولل والرجال بصفه عامه خاطر هما الاكثر اللي يتحرشوا هما الاكثر اللي يمارسوا العنف حسينا برشا برشا ضغط على على الضحيه يعني هي كضحيه في كلك سوا في مركز الشرطه كلك سوا في في المحكمه انه القضيه تنجم تاخذ برشا وقت يمكن في علاقه بتطبيق القانون مثلا في القضيه هذه نتاع التحرش تحركت النيابه العموميه ما نعرفوش اسكو الفرقه المختصه في العنف ضد النساء في نابل تحركت والا لا آه، الحاجة الثانية احنا من خلال مرافقتنا للضحية ماهوش سهل باش تثبت التحرش الجنسي يعني وانها تكون عندك محامية وانك تجيب عدل منفذ باش يعمل لك آه، باش يعمل لك المعاينة فما برشا مصاريف زادة في القضية وحسينا زادة فما برشا ضغط نفسي على الضحايا انه الضحيه تقوم المكافحه مع الاخ نتاعها في مركز الشرطه ومن بعد تقوم لها مكافحه اخرى في في في المحكمه يعني تعاود تعيش هالقصه هذيك ثلاثه واربع مرات لان هي تنجم تنجم تحس بالضغط النفسي وتنجم بالحق ما تتمسكش بالقضيه وتتراجع يعني ان الرا توا يمكن في الحاله هذه نتاع التلميذه فما عندها un soutien نتاع une association féministe انه فما عباد وراها انه فما محامين وراها متطوعين من تخيلها كان جات وحدها باش تقوم ب les procédures هذوما الكل ماهيش حاجه سهله في اصوات نساء من خلال متابعتنا للاعمال نتاع الوزارات من خلال رصد الميزانيات حسينا اللي ما فماش برشا رصد ميزانيات وبالنسبه ليهم قانون 58 مش اولويه صحيح انك تعمل قانون باهي محلاه 58 العنف ضد النساء مي لازمك توفر الامكانيات والميزانيات باش يطبق القانون باش ما يقعدش حبر على ورق وقت اللي انت وزاره المراه الميزانيه نتاعها من 2014 حتى كش 2018 ثم تراجع كبير في الميزانيه نتاعها هي اللي قاعده تنفذ في في القانون بصحبه الوزارات آه، الاخرين donc ما فماش une volonté politique نجم نقولوا لتطبيق القانون خاطر la volonté politique انك زادت تخلي اليوم تدعم تعمل لي غوسوغس الميزانيات باش تطبق القانون هذايا تحط المراكز نتاع les centres d'accueil des femmes victimes de violence يكونوا موجودين يكونوا accessibles يعني انت في نابل ما لقيناش يعني لازمنا هزينا psychologue من تونس يعني ما ريناش حاجه يعني اون تحركت في ساعه في ساعه وفيها الشرطه وفيها الدعم النفسي وفيها كل شيء euh, donc ذوما يدروا لي من اهم النقائص